प्रेजेंटेड बाय मोनाबिक म्यूजिक बार बोला ना तब तो फाड़ी दे तो गे गे छिले यादा जी के टोली बोली मार दे तो गे गे छिले यादा जी के टोली बोली मार दे तो गे रंगबाजी करे छै की रे बार बोला ना तब फाड़ी दे तो गे छिए यादव जी के टोली बोली मार दे तो गे छिए यादव जी के टोली बोली मार दे तो गया टोली बोली मार दे तो गे तो छिए यादव जी के म्यूजिक बाय एबी गुप्ता साइड कॉलिंग स्टूडियो दिल्ली देबे तुम का का बिगड़ दे बुढ़ा जा ज्यादा बकवास मत कर हाँ, कोमर हिलाओ ने त तो चलत हूं पूछो नहीं रे जाई भी सब हारी माचा हमसे कमालो कोई भी नहीं मारे कोरा ढके दे ना ससाइड दे तो गे छिया यादव जी के टोली बोली मार दे तो गे छिया यादव जी के टोली बोली मार दे तो गे टोली बोली मार दे तो गे गे गे छिया यादव जी के music by A B Gupta Yadav ji के टोली बोली मार दे तो साइड पर स्टूडियो दिल्ली राख ले तू मन गे नौटंकी करै छै की रे हां रे एना के तू तो करै छै संग रे गुड्डू रमेश के तू राख ले मन गे आई हाय गाना केला तोरा गाड़ी दे तो छिए यादव जी के टोली बोली मार दे तो गे छिए यादव जी के टोली बोली मार दे तो गे साई रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली